Oğru Eyvaz Zeynalov Məktəb üzrə keçirilən idman yarışlarında ayağımı bərk zədələmişdim. Qapanıb qalmışdım evdə, yamanca darıxırdım. Başqatan bir məşğuliyyət vardısa, o da televizora baxmaqdı. Kanallardan biri ermənilərin pis, murdar xasiyyətləri haqqında veriliş hazırlamışdı. Studiyadakılar növbə ilə onların əcaib qarayib yaltaqlığından, ikiyüzlülüyündən, yalançılığından, satqınlığından danışır, oğru olduqlarını isə daha artıq qabardırdılar. Oğurluq qeyri-insani həm də baş ucalığı gətirməyən bir xüsusiyyətdir. Lakin ermənilərin oğurluğu adi yox, tayı bərabəri olmayan bənzərsiz oğurluqdur. Ən böyük oğurluqları da türklərdən elədikləridir. Ermənilər adlarımızı, musiqimizi, musiqi alətlərimizi, xalçalarımızı, abidələrimizi, yeməklərimizi, ən başlıcası torpaqlarımızı oğurlamışdılar. Birdən yox, tədricən, tarix boyu nəzərə çarpmadan, həm də qeyri-adi yollarla, sonra da hamısını utanmaz-utanmaz, vicdansızcasına öz adlarına çıxmış, bizi danmışdılar. Ermənilərin namərdliyi məni hiddətləndirmişdi. Axırda hisslərimi cilovlaya bilməyib bərkdən bağırdım. Patanan! Bu ermənilər nə oğru xalq imiş! Elə bu zaman otaqda tək olmadığımı xatırladan cırıltı səsi eşitdim. Nənəmdir divanda qurcalanırdı. Bayaqdan yarı uzanmış halda gözücü televizora baxırdı. Handan ana xəfifcə qımışaraq, "Ermənilər bini qədimdən oğrudu bala," dedi. "Sən hardan bilirsən, ay nənə?" sadəlövhlüklə soruşdum. "Hey, mən onların dabbaqda gönünə belədəm. Amma bunları sadəcə bilmək yox, yaxşıca yadda saxlamaq lazımdır bala." Sonra nənəm mənə şahid olduğu köhnə bir erməni oğurluğundan danışdı. Baban kənd məktəblərində dərs deyirdi. Sayılıb seçilən tarix müəllimi idi. Bir dəfə atan sinif yoldaşları ilə dağa çıxmışdı. Qayıdanda özü ilə bir bağlama gətirmişdi. İçi insan sümükləri, saxsı qabqacaq qırıqları, qədim dəmir pullarla dolu idi. Hansısa mağaradan tapmışdılar. Səhərisi baban atanı da özünə qoşub həmin mağaraya yollandı. Əlavə bir neçə məişət əşyası filan da yığıb gətirdi. Onlar səliqə ilə bir qutuya yerləşdirib mənə verdi. Arvad, dedi, bunu elə yerə qoy ki, uşaq-muşaq əli dəyməsin. Bakıya, Elmlər Akademiyasına aparacam, alimlərə göstərəcəm. Savasız arvad idim. Ay kişi, dedim, sürsümük alimlərin nəyinə gərəkdir? Nə danışdığımı heç özüm də bilmirdim. Sənin belə şeylərdən başın çıxmaz arvad, baban səsini qaldırdı. Bunlar adi, yaxın keçmişimizin sürsümüyü deyil, tarixdir həm də qədim tarixdir. Yenə də heç qulağıma girmədi. Nədir? Buna görə indi bir də durub Bakıya gedəcəksən. Belə vacibdir. Nə çoxdur Bakıya gedib gələn. Ver birinə aparsın. Yox, bu işi hər adam yaratmaz. Özüm getməliyəm. Gördüklərimi alimlərə ətraflı danışmalıyam. Onlarda maraq, həvəs oyatmalıyam. Yoxsa Allah bilir, alıb hara atacaqlar. Qutunu qaldırıb şkafın üstünə qoydum. Babam bayıra çıxanda qapının ağzında erməni qonşumuz Siranuş arvadla az qala toqquşacaqdı. Demə, bayaqdan qapının dalında durub gizlicə bizə qulaq asırmış. Tək qalanda Siranuş arvad hərliyib fırlayıb məndən soruşdu. Qutudakı nədir? Bekara şeydi, dedim. Bekara şeydisə niyə göstərmirsən? Siranuş qırsaqqız olub qopmadı. Arvadın inatkarlığı məni həm təəccübləndirdi, həm də cin atına mindirdi. Qutunu gətirib açdım. Hə, Bax, gözlüyün qurdu ölsün, dedim. Yoxsa gecə yuxunu qarışdırarsan. Sürsümüyü görən kimi Siranuşun çəkiləcəyini düşünürdüm. Əksinə oldu. Arvad sürsümüyə, saxsı qırıqlarına, paslı dəmir pullara çox həris gözlərlə baxırdı. Onları bir-bir o tərəf, bu tərəfə çevirə-çevirə öz-özü ilə danışırmış kimi mızıldandı. Hə, doğrudan da bunlar qədim erməni dövlətinin qalıqlarına oxşuyur. Onu sənə kim dedi, ay Siranuş? Mat-məəttəl soruşdun. İndicə ərinə sən demirdin? Özcə qulaqlarımla eşitdim. Mənim də təəssübkeşliyim tutdu. Bəs onu eşitmədin ki, ermənilər bu torpaqlara dünən sırağa gün gəliblər? Hirslə qutunun qapağını örtüb ortalıqdan götürdüm. Bakı səfərinə hazırlaşan baban səbirsizliklə yay tətilini gözləyirdi. Deyirdi, akademiyadakı alimləri yığıb elimizə, obamıza gətirəcəm. Gəlib gəzib dolansınlar, görüb götürsünlər, araşdırsınlar, tariximizin daha bir qaranlıq səhvəsini də işıqlandırsınlar. Bir daha erməniyə anlatsınlar ki, bu torpaqlar türk torpaqlarıdır. Yay tətilinə az qalmışdı. Bir gün baxdım ki, qutu şkafın üstündə yoxdur. Fikirləşdim ki, yəqin baban özü götürüb arasa qoyub. Babandan soruşan kimi barmağını dişlədi. Siranış arvatdan şübhələndi. Havaydan maraqlanmırmış, dedi. Gərək qutunu açıb ona göstərməyəydin. Saymaz yana güldüm. A kişi, sən də oğru tapdın. Sürsümük siranuşun nəyinə gərəkdi? Arvad, ermənini öz arşınınla ölçmə, babam dedi. Erməni bizim düşündüyümüzdən də bizdi. Elə şeylərin qədir-qiymətini yaxşı bilir. Valla heç cür inanmırdım ki, Siranuş arvad qutudakılardan nəsə bir şey qana. Axı o da mənim kimi savadsız biri idi. Bircə elə sürsümüyü çatmırdı. Qaranəfəs Siranuşun üstünə qaçdım. Dili topuq çalsa da heç nəyi boynuna almadı. Baban sözündə möhkəm adam idi. Siranışı yoxlamaq üçün təzə bir qutu hazırladı. İçini də zirzibillə doldurdu. Dedi, Siranuşa xəbər ver ki, kişi mağaradan keçən dəfəkindən də artıq sürsümük, saxsı qırıqları, qədim pullar yığıb gətirib. Amma çalış şübhələndirmə. Güya söz gəlişi ağzından qaçırırsan. Siranuşla qapı qonşu lap bir evli kimi idik. Qapımız qıfıl tanımazdı. Həmişə üzünə açıqdı. Evdə olduğum, olmadım, haçan istəsə gələr, gedər, nə istəsə aparar, gətirərdi. Oğurluğunu filanın da hələ görməmişdim. Bir gün əvvəl Siranuşu aldatdım ki, qonaq gedəcəyik. Ev eşikdən göz qulaq olsun. Samanlıqda gizlənib, erməni axşiyini güdməyə başladıq. Siranuş özünü çox gözlətmədi. Arxayınca evə girib qutunu götürdü. Qoltuğuna vurub bayıra çıxanda, qapının ağzında qəfildən yaxaladıq. Özünü itirdi, qızarıb bozardı.'' Çəkçivirdən, hədə qorxudan sonra o biri qutunu da oğurladığını boynuna aldı. Arvadın hərəkətinə mahtəm qutum qurumuşdu. Bəs qutunu neynəmsən? Harda gizlətmisən, ay imansız, dinsiz? Baban ermənini təzədən sıxma boğmaya saldı. Yerevandakı qardaşıma göndərmişəm, dedi. Siranuşun qardaşı İrəvanda adlı-sanlı məşhur alimdir. O mağaradan tapılan şeylərin şəkillərini İrəvanda çıxan qəzetlərdə, jurnallarda çap etdirmişdi palazqulaq palazqulaq məqalələr yazmışdı. Gündə bir televizora çıxıb aləmə səs salmışdı ki, bəs tapdığı mağara güya özü tapmışdı. Qədim erməni məskənlərindəndir. Deməyəsən bu torpaqların əzəli sakinləri ermənilərmiş. Moskva dünya alimləri mağaraya baxmaq üçün tökülüb gəldilər. Yazdılar, pozdular, axır çıxıb getdilər. Amma səs səmirləri eşidilmədi. Elə bil qurbağa gölünə daş atmışdın. Səbəbini bilmədi Zaynənə. Maraq yenə üstün gəldi. Baban soraqlayıb hamısını öyrəndi. Vicdanlı alimlər uzun araşdırmalardan sonra aydınlaşdırmışdılar ki, mağara qədim türklərə məxsusdur. Erməni alimlərinin yazıb pozduqları cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyilmiş. Demə, Siranuşun qardaşı da elə bacısı ağıldı imiş. Nənə, bəs sonra babam bizim alimləri Bakıdan çağırmadı? Çağırdı bala, amma ermənilər aranı qatdılar. Bizi dədə-baba torpaqlarımızdan qovdular. Əvvəl Qarabağa pənah apardıq. Ermənilər Qarabağı da əlimizdən aldılar. Bakıda qərar tutduq. O torpaqların adı babanın son nəfəsində də dilindən düşmədi. Nənəm dərindən köksünü ötürdü. Bilirsən, oğul balası, Türkün ta qədim dövrlərindən bəri hər şey olub. Gözü könlü tox yaşayıb. Erməni kimi heç nəyin həsrətini çəkməyib. Bəlkə elə buna görə çox zaman sahib olduğunun qədir-qiymətini qədərincə bilməyib.